Pampa, Pampa, Pampa, Alégrate, mi verdadero amigo, mi verdadera amiga, alégrate. Mientras escuchas este canto, mientras escribo, mientras habito este Σόφλα!